した気持ちいい軽井沢空気がきれい軽井沢にいると肌の調子がすごく良くなります水も空気もきれいですからねそのせいなんですかねちょっとごめん気になる T の高さが気になったらすぐ私の場合は直しちゃいます まあ少し右足に体重が残りすぎましたね飛んできた4バウンドで右のバンカーはちょっと入れたくないんで左の方狙っていきます素振りは今みたいにしっかりシワをするようにしていますちょっと噛んだけどダフったけど大丈夫6番アイアンで150ヤードいきます 150ヤード6番アインはかなりギリギリのクラブ選択ですね。右手に力が入ってましたね今は。 とか出ました十分手前だったな今セルフなのでねバンカーは自分で素早く直しましょう足跡もしっかり直しましょう 今は体と一体感でクラブ触れましたねうんラインもしっかり出ました、うナイスボギーです 振り切れましたカラスの声がすごいですねいいですこのフェアウェイとラフの境目に境目はボールを浮かすのが難しいイメージになります5ウドで打ちます176ヤード苦手だなと思った時はクラブを短く持つようにしています うん、しっかり打ち込むことができました止まって止まってくれ止まったかな上にすごく林の中の紅葉が綺麗だったのでスキップしてみたんですがちょっと足がもつれちゃいましたね。 り行っちゃいましたねこれは入れてパーを取りたいですおしっかり打てた最終ホールです午前中最終ホールになります打ち下ろしは気持ちいいですね これは回転もクラブの戻すタイミングもバッチリでしたね飛んでるくるくるしてる落ち葉がくるくるしてる6番ユーティリティ斜めのラインはボールを上げようとしないことボールを浮かせようと思うとトップしてしまうのでしっかり打ち込んでいきましょう しちゃった失敗うん先っぽに当たりましたね失敗しましたこのバターを入れて。 連続パーになるかうんまっすぐでしたね